სიგარეთ ალკოგოლი არის ისეთი პროდუქცია, რომელზედაც მარამარტო ახლა შემდგომშიაც იქნება, რადგან ეს არის დაკავშირებული ზოგადად არამარტო საგარესახადო ეფექტთან, არამედ არის სხვა სხვა ასპექტების მნიშვნელოვანი აქ. ეხა ბუნებრივია ესენი არ არის ჯანმრთელობისათვის სასარგებლო პროდუქტები და ეს ეს თქვათ ასეთ მიმართება ახალი არ არის.